Καλώ ήρθατε στο μάθημα τη ψηφιακή ανάπτυξη Στην παρούσα διάλεξη θα μιλήσουμε για τα μοντέλα των ψηφιακών επιχειρήσεων. Στόχος τη παρούσα διάλεξη είναι να συνειδητοποιήσουμε ποια είναι τα μοναδικά χαρακτηριστικά που μπορούν να προσδέσουν το ίντερνετ και οι τεχνολογίες web στην επιχειρηματικότητα και επίση να γνωρίσουμε τα μοντέλα ψηφιακών επιχειρήσεων και κυρίω τους ιδιαίτερου τρόπου που μια ψηφιακή επιχείρηση μπορεί να αποκτήσει έσοδα. Α ξεκινήσουμε. Η επιχείρηση λοιπόν είναι πανταχού παρούσα. Τα προϊόντα της διατίθεται σχεδόν παντού. Οποιαδήποτε στιγμή δεν υπάρχει ένα σημείο αγοράς, αλλά ένας χώρος αγοράς ανεξάρτητος από τον τόπο και τον χρόνο. Αυτό βέβαια σημαίνει ετοιμότητα να ανταποκρίνουμε στις ανάγκες των πελατών με 24 ώρες το 24ωρο, 7 ώρες την εβδομάδα. Η επιχείρηση αποκτά παγκόσμια εμβέλεια. Η ψηφιακή τεχνολογία επιτρέπει στην επιχείρηση να επεκτείνει την εμβέλειά της πέρα από τα τοπικά και τα εθνικά σύνορα, να πεθαίνεται στους καταναλωτέ ή τις επιχειρήσεις όλου του πλανήτη. Αυτό βέβαια σημαίνει οργάνωση και εκπαίδευση και λειτουργία με εξωστρέφεια σε μια διεθνοποιημένη αγορά. Η επιχείρηση να βρίσκεται σε αλληλεπίδραση με τον πελάτη της. Η τεχνολογία επιτρέπει τη διαδραστικότητα της επιχείρησης και έτσι η, η επικοινωνία είναι αφύνδρομη. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι η επιχείρηση πρέπει να συμμετέχει σε συζητήσει με του πελάτε του, να θέτει ερωτήσει για τι ανάγκε του και να λαμβάνει τι αντίστοιχε απαντήσει που θα τι επιτρέψουν την καλύτερη εξυπηρέτησή του. Η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα εξατομίκευση των προϊόντων και των υπηρεσιών στι ανάγκες των καταναλωτών. Η τεχνολογία επιτρέπει την κατανόηση του προφίλ των χρηστών και την προσαρμογή μηνυμάτων marketing, προϊόντων και υπηρεσιών στα μεμονωμένα χαρακτηριστικά του κάθε χρήστη, αυτό βέβαια σημαίνει ότι η επιχείρηση πρέπει να έχει τις τεχνολογικές δυνατότητες να τα αποκρίνεται στα χαρακτηριστικά του κάθε χρήστη, προστατεύοντας όμως την ιδιωτικότητα των καταναλωτών της. Το διαδίκτυο χαρακτηρίζεται από μία αυθονία μέσου για τη δημιουργία περιεχομένου. Η επιχείρηση πρέπει να έχει τις γνώσεις, να χρησιμοποιεί συνδυασμό μέσων όπως το βίντεο, ο ήχος και το κείμενο για τη δημιουργία μιας ενιαίας και ενδιαφέρουσα εμπειρία για τον πελάτη τη. Το διαδίκτυο και το web αυξάνουν την πυκνότητα των πληροφοριών, δηλαδή την ποσότητα και την ποιότητα δεδομένων που είναι διαθέσιμα και στις επιχειρήσεις και στους καταναλωτές. Η επιχείρηση θα πρέπει να είναι σε θέση να το τροποποιήσει έγκυρα και έγκυρα το περιεχόμενο στο διαδίκτυο να απαιτείται να συλλέξει και να αναλύσει μεγάλους όγκους πληροφοριών από τους πελάτες τους. Και κοινωνική τεχνολογία. Ο απλός χρήστης του διαδικτύου γίνεται από καταναλωτής περιεχομένου που δημιουργούν λίγοι και ειδικοί παραγωγός περιεχομένου προς όλους. Στο παρελθόν, μόνο τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και εργαζόμενοι σε αυτά, όπως δημοσιογράφοι, παραγωγοί και ηθοποιοί, ήταν σε θέση να παράγουν και να διαθέτουν περιεχόμενο στη Μάζο των χρηστών. Με τα εργαλεία Web2, όπως τα blogs και τα κοινωνικά δίκτυα, ο καθένας μας μπορεί να δημιουργήσει και να διαμοιράσει προς όλους περιεχόμενο με μορφή κειμένου, φωτογραφικών και βίντεο. Η επιχείρηση θα μπορεί να να προσαρμόζεται στο σύγχρονο τρόπο λειτουργίας του web, ενώ νέες επιχειρήσεις θα μπορούν να δημιουργούν πρωτότυπα επιχειρηματικά μοντέλα βασισμένα στις δυνατότητες web 2, όπως θα δούμε στη συνέχεια.